Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Adobe Premiere Pro ve Adobe After Effects'in 32 bitlik bilgisayarlara nasıl yüklenileceğini anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu çekme amacım internette yeterli rehber bilginin bulunmaması ve arkadaşlarımızın bu konuda büyük sıkıntılar çekmesi. Gördüğünüz gibi bilgisayarımda 32 bit işletim sistemi yüklü arkadaşlar. Ee, sizlere açıklamalar kısmında verdiğim linkle burar dosyasını elde ediyoruz. Dosyayı açtıktan sonra ise karşımıza bunlar çıkıyor. Arkadaşlar bizi ilgilendiren kısım burada kirar kısmı. Burayı açtıktan sonra şu an açamıyorum çünkü açması uzun sürecek. Burayı açtıktan sonra elimize böyle bir dosya geçiyor Adobe CS4 diye. Arkadaşlar bu dosyayı masa üstüne veya istediğiniz bir klasörün içine attıktan sonra setup dosyasını çalıştırıyorsunuz. Böylece kurulumunu tamamlamış oluyorsunuz. Birçok arkadaşım benden seri numarasını isteyecek. Arkadaşlar seri numarasını vereceğim ancak ben tavsiye etmiyorum. Bence ürünü orijinal kullanın veya 30 günlük deneme sürümünü alın. Seri numarası işte, ise işte bu. Videoyu durdurarak yazabilirsiniz. Ee, hepinize şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve abone olmayı unutmayın.